Alright, mbulamusiza um, nnyo banyabone bassebo abalangira n'abambejja basava ne banaava wepo ne sekinoomu buli omu gyesinzidde okulabira vidiyo eno kansubi nekyo oli bulungi mujje balekojja mutuusaako engalo ntumbudde nga benabasuubiza nti ngenda kujja ku ssaawa bbiri zenyini ezakawungezi kaleero olwaleo ennaku z'omwezi ziri kumi na nnya omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka 221 onaku lwakubiri emujjukire nali mbagambye ndigenda kudda lwakusatu naye olwebiga tebiraze nsobodde okujja olwaleero nsobole okuba nti embawo information olwokuba nti tugenda mukulonda ekayunga nalibadde nzija lwanki naye nga information gyenjagala okuyisawo olwaleero ejja kuba tetuyise mu bantu abo nabantu kwetegeka kula kikigenda mu maaso okufuna kyetuyita focus yensonga lwakinzize embawo information eno olwaleero musobole okuba nga abakulembeze ba nope uh, mwenna bali ku ground n'abatali ku ground aba high command mubanga musobola okuteekateeka abagenda okuuma akalulu n'abagenda okugoberera akalulu ako ne kandidati yenyina yeetereze wepo ne security alerts zenina nabiki ebigenda mu maaso mu ggwanga so era katukategeeza muno nti omukulu atombodde era yongereyo vidiyo eno gyongeze buli muntu yina njagala vidiyo eno ngeriko abantu bangi nnyo buli muntu asobole okuwula ekigenda mu maaso mu ggwanga era buli muntu ategere ekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga so nonga bulijjo sijja kulwayo njala sooka babuuzaako mbulamusizaako banjabo ne basebo lomu gyasinzira okuwuliriza abalangira n'ababeja basaafa ne banaava kansoke tumire ku bannayuganda mwenna bwawanga ne mu ggwanga eri amerika mbulamusizaako banjabo ne basebo buli omusazamu lyalimu okulamusiza nenamusa ku bannayuganda mwenna bawanga lya mu ggwanga erya canada buli kibuga kyonna kyolimu okulamusiza nenzija mu ggwanga erya bungereza bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya bungereza mbaagala nnyo era mwebali kwebeerera mwebali kukola nsimbi nenzija ku lukalu lwa bulaaya mwenna mbalamusizaako bataata bamaama basenga mwenna bakoja ne baganda bange bato bange ne bakulu bange mwenna mbalamusizaako abawanga lyamu european union mwenna buli nsi mwoli mbalamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo then bwenti nenjolekera semazinga wa asia mbalamusizaako mwenna bannayuganda buli mujja owanga alya ku semazinga wa asia gye balako gyotuusaako engalo kansuzi nti muli bulungi sijja kumenya nsi kuba muli bangi nyo bannayuganda mwasaasaana nenzijja ku semazinga wa middle east banaye mbalamusizaako ne baga assalaamu alaikum mujje balekoje mutuusaako engalo mwe bali kwekolerera baana bawala ne baala balenzi temugwamu essuubi ekirungi kiva wala mm, ekirungi kiva wala buli omu alina okukola wooli olabe nti ofuna ekigulya amagala eddiba so yonna ebeera gyoyitamu okusaba ogigumiikirize kubanga e, e, e, ennaku teba yalubeerera yosongola ki fena tujja okukola nitujja kubyeyo so bwenvaawo mu middle east nengenda ku lukalwa africa samazinga africa okwaffe kwensibuka kaddugala nga nze munnammwe mwena mbalamusiza bana uganda bawangalira mu south africa abawangalira nigeria cameroon senegal nenzijja okumpi nesemberaano abawangalira e south sudan katum netujja e congo netugenda e congo brotherville central african public abe kenya abe tanzania abe south sudan weponi enkomekeza mu ggwanga erya rwanda nerya kenya mbalamusizaako nyo bannayuganda mwenna awo nno sijja kulandagga nnyo ngaeyajugula eryato nebagamba lamusizaako bannayuganda mwenna bali mu uganda buli kitundu kyonna wosinzira okuwuliriza mujje bali kujja mutusa akengalo lero no nyenda ba video eno ngali munyina munyami bumuko era nga nyenda soka twala edda chikemu mbategeeze kizibu kye kintu seko lwa lero ah, mu ngeri etakirizibwa amanya ah, abantu abangi mu struggle muno struggle eno tujirimu olokuwa twagala gwanga lya fuhunibwa sirwa kuba tuna bitunonya era bantu bangi nyo abasudde mwaka ba mu struggle eno betutamanyire betumanyi era bantu bangi abali makomera rush struggle eno wenjogera bwekyagatandika strage eno emyaka gigenda kukwera ena abantu bangi bafudde abantu bangi basibiddwa omwaka guno gwenyini nga gutandika nabagamba tinafiirwako omuntu wange so nolwaliro nfiiriddwako emu ku droni zange kitalo nyo kitalo nyo ddala muganda nge wumula mirembe so njala tegeeza abaana uganda mwena bwe gyemuwangaalira nti okufuna information eno si kyangu nga bwe njifuna etwala obulamu bw'abantu era buli muntu adde nozanyira mu information gyemba nfulumiza mba nkusaasira so muganda wange omukama akujjuludde olwensonga nti gavumenti ekiteyagala gyexposinga mukama akuwumuza mirembe tujja kusinkana mu nsi endala kubanga fena tuli bayise ku nsi kuno so emu ku drooni zange olwaliro ejjiddwa mu budde naye katonda bwatekwasalawo olwokuba nti buli muntu aba agoberera era n'okuwa amawulire okwagalira enkyukakyuka y'emirembe tumutwala ngaomujasi omutendeke ngenda kuwa saluti nasibikiremu eddakiika emu ndioke nkuwa ekitibwa omuganda nga omule emirembe naye nga gyalababikira nti emu ku drone zange olwaleero bagijjeewo state egijjeewo muganda wange womula mirembe katusooke tusigiremu eddakiika emu era lyekkubo enjawulo yabudde mukama akuwomuza mirembe njala tandika n'ekiggula lwe gikyaliro ekiggula lwe gikyaliro era namusiza ku banauganda bwenna abanyumirwa akanyumiro kano akekiggula lugi nti mbalamusizaako mabale kwagala akanyumiro kano gyekatandikira negigafundikira njala tandika bwer njala mwotagingire omumpembe yoseretabasira mutano wakarekezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizidde enefamire yonna mbaagala nokuvidiyo eno vidi ino mbagala kubera kunjala motagi ngira bantu wano manga sina tandika njala motagi ngire muzeyi zedde nsi ya leta abereko muhol mutu muhol mutabani wa muhos kanjuruga abereko njala motagi ngire OHT wa Dani Mulika katikiro wa Buganda yaliko katikiro wa Buganda abereko ku vidi yeno njala motagi ngire abaganda uh, bange okuli Maulana ne Rainy mu bantu ngire ku vidi abereko njala motagi ngire muganda wange Julius Serwanja uh, owa owa owa bizonto comedy muntagire saba kaki peter era naye wa bizonto obantagire babereko uh, njala muntagire mukira nusu fanna kato njala abere ku live eno lwaliro ngendo bo information agenda gabu muga ategide kubanjala muntagire abantu bange babereko bulungi bunya bemba sabi asoka yourself tabasira mutano wa kare kizi nsanga bisinja robereko mukira wone family yo uh, mukuru uh, charles rwanja waba bizonto ne saba kaki peter njala mbere ku video eno njagala maulana and rain ubere ku video eno wekitiibwa dani muliika nowekitiibwa israeri mayengo njala mbere ku vidiyo eno kubanga gyetulaga eyo nainfomation gyengenda okufulumya ngebakwatako ngaabantu nomukyala nusufa nakato bakwali simanyi nabalala mujja kuba gyetulaga nga mbabuli bekibigenda mu maaso mu uganda olright njala tandika n'ekigulalo gikyaleero ekigulalo gikyaleero kigamba kiti ku nsi kuno gyetuliko ffenna tuli bayise era tuli bakyaze akowa yagivira tuli mukka bokka ne bw'olaba ng'omuntu alina obuyinza obusukkulumye kuwa obwalowooza nti alina obuyinza obusukkulumye ku bantu banne omwewuunyanganyira ne weewuunya nti twali tulabye abanene emirembe engalo era kyovula nti omugenzi pawulo kafero jobu yagamba nti toli wa kitalo nga ggwe b'olowooza twali tulabye abanene emirembe engalo era n'akugamba nti kweggamba n'olaba akakolwa nga kazanyira mu musiri ogwateganya banyinigo nyini kajjagalaza obugulu mukulu yoseri tibahabulwa lutabaisiwa mutanu wakalekezi nsi yaleeta muzeyizedde nze ngamba nno bwobanga oli mukuluma ate tomegga munnange gyonookoma okumegga gojjaokwemalamu ekitiibwa n'okuswala ensi gy'olimu gye weepankiramu gwe atulugunya bannayuganda nobatta gyolowooza nti gwolowooza nti gwe abaana babo tebalisanga bizibu ngaabaana babakulembeza balaye basanze ebizibu njera kubuuza ebibuuzo bino bisatu nga sinagenda ku kikulalo kira kye ndimu mukulu amataka g'abantu gemubba n'okutulugunya abantu n'okubatta amataka gano mugenda gatwala luddawa njala kuwa ekyokulabirako bannayuganda bokuba obukumbi bemusiba obubadiya ne mubakuba amasasi ne mubatta ne mubagoba ku mataka ne muzimba zigulofa ne muzimba mayumba ebweru bino byonna byampuna byabyankoko obulamu mukka bukka okeera ku macyanga ozikidde kuba kati watandise n'okwengera feesi kitegeeza nti tokyaliwo essaawa yonna ogenda no naye e, e, efujjo e, efutwa n'obutagaliza n'obukyebuteka ku bannayuganda ng'ate bantu bazikube bakulwanirira kitegeeza nti oli musajja muzibu nnyo njala kukubuuza eno ensi nga batutagikungula tulimu kabokka teri agenda nakintu kyebaliwa kirwaji muntu agenda nakintu kyonna njala kubuulira omugenzi muhammad dadafe eyafa tebamuzikadde n'ekitundu kya golodi kyokka eri gyeryasimunga ekifaananyi ekitanda kya golodi toyireti za golodi nga n'enyumba gyasulamu ya bulet proof aliruddawa njala kutwala ku mugenzi mubutu wa bazabanga sekoko omugenzi mubutu abaana be baali basomera mu bufalansa buli lunaku nga basitula enyonyi okuvako ne bagenda basomera bufalansa ng'alina mansions and mansions mu europe ezitemagana ngaomuntu oba ezitemagana nga mukene nga ziro toilet za golodi sinki za golodi ebitanda bya golodi obusenya bwa golodi ng'ennyumba zokugabizoka nti yazimba eggulu ku nsi naye ennyumba zino essaawa zino ezisinga ezirimu iro ku gavumenti z'abamagulumero baazitwala ezimu ziyazimba mu kongo zafuuka bifulukwa temukyali kubanga n'abaana abasinga obungi bafuuka ttayo tebalina byebalabirako ebintu bino ebyokulabirako bibanga tebisobola kubirabirako nemuga nti tuyigireku ebyo byaliwo mulekerewo okutugunya bannayuganda kitegeeza namwe temujja kuyiga ebbere mwayoka kulimu kubanga temwagaliza okutta omu tekitegeeza nti ogenda kuba okoze ki gwe kenyini wesevinze tolina kyoyongeraku oyo abeera sitaani akukema mukulu yoseke bahabulwa tabaisa mutana wakaliza obuyinza bwolina essaawa yina mukama agenda kujjula kubanga nkimanyi oli mulwadde nnyo weekaza nga afukanaaba naye kinsi ekimanyi toli musajja mulwadde nnyo bwetwogerera essaawa zino wagenze nimuleeta mina bbiri gye mufumbire okuleeta eyokugaana bannayuganda okuzaala kubanga mmwe mwina enteekateeka esomba buli munyalwanda yenna ayagala okuwamba africa ayingire mu uganda akole kyayagala nga muli kusente zomukyala zemwagala batireu mugambe timukkiriza batukuzala mugenda bak endi zokuzaala yes oliwaddemu kirowooza naye siggo lina enteeka ya katonda enteeka ya katonda gweopulaninga kiyo ne katonda apulaninga kirala ekikusuza nga otudde ngaolina ssente kiki era kino njagala kigamba bakyala baganda baffe bannyinaze teweegombanga omusajja omugagga nga tumanyi geyajja ssente ze ani oba ozimanyi nga mwatandika muli baavu tandikanga okwekengera ennyingiza yansimbi bawo gyazingizamu kubanga zirimu ebintu bingi nnyo abasajja abagagga balina ebizibu tosobola beesembereza mukino ntegeeza kimuseven etteeka lyoleeta eryokugaana bannauganda okuzaala bagenti bali mitinga abaana basatu sebo njagala olyesonyiwe era bannauganda baveeko ne mukiggula lugi kyaliro kansoke nkulangire tomanyiira owowetampisi kkundi nkiddamu museven tomanyiira owowetampisi kkundi ntya sebo gwe olina olukusa olubuulira abantu bameka abaana b'okuzaala era gweolina obuyinza bwa katonda kubanga ne bibuliya etugamba nti mugende ku nsi mujaaze kitegeeza buli muntu waddemba okuzaala abaana abaana asobola okulabira so si gwe nga gwe okuteekawo obuyinza obwo nti gweogenda okugaana abantu okuzaala kubanga osibwa sibagaanye okuggwaawo ensi nyanja tejjula era tenoga n'abantu ku lw'ensonga eyo tosobola bamalawo ojja kutta abantu ne togenda bamalawo at the end of the day ogenda kukomekkereza nga gwe ogenze mukulu yala kubuuza ekibuuzo kimu abaana b'olina enkumu liitu abasukka makumi asatu nga jenda tayinza okuba manyiko ng'abaana musanvu gw'olowooza abaana abo wabazaalanga obazaalidde uganda ng'ekizibu oba singa wali tosobola kuzaala wandibadde ozaala abaana abo kati nga gwe bwazaala abaana makumi asatu nga jenda tamanyiko abaana basula nabo mu state house kitegeeza nga bwe wazaala abaana makumi asatu mu bakazi makumi asatu n'omusobyo abantu bannayuganda ngaoe freedom ya basobole okukola kyebalina kyebalina okukola kubanga ensi tekimanyi ti olina abaana abasooka mu asatu nembakazi basooka mu makumi asatu plus naye ngaoli pulezidenti gwe pulezidenti mu nsi yonna akyasookedde okubeera n'abakazi abayitirivu abasukka mu makumi asatu gwe pulezidenti mu nsi yonna akyasinza okubeera n'abaana abasukka mu babiri nga bali mu makumi asatu plus nga balina ne bahandulas baabwe bahandlbahandlingaabaanakulyamiri yakyambadde bannakyo bahandlinga abaana abo bayirifu nakalema abaana olina abaana makumi asatu plus gwe mukulembeze akyasosa okuswaza ensi yaffe okuba nti gwe musajja atalowoleza ggwanga nelowoozaako ngaomuntu omu n'okuba nti asanyusa ebitundu bye ebyekyama okusinga okusanyusa bannayuganda n'obakolera ebintu byabwe mukulumuzeyizadde ensi yaleeta asanga bisibe weewumuzeeko olw'ensonga nti sigwategerera katonda ate sigwategeera enyo kubanga endowooza ebwe bugagga bwo era eggwanga welituusizza kitegeeza nti endowooza awe yali ekoma toyina gisusagako endowooza ewe yali ekoma kulweggwanga era weeri endowooza ewekoma kulweggwanga lwelagola okukulaakunala era weeri kyovula nti ogenda okusima toyo waneiba newerala okusima toyo ewo neiba nasibawo ekikomera olwoba ogenda kukyamaluddawo okusala ebyayi ekikutwaleko nga ozimbeyo amasomero ozimbe amalwalo ozimbe amalwalo ozimbe enguudo nga mu uganda abaana tebasoma mukulu njala kugamba nti abakulu tebakulira mpya bbiri buli muntu abeera oluggya olulwe mwabeera mwakajjalira bwubanga olugja olwo lukulemye togenda kukajjalira mu lugja lwabanayiba kubanga lujja kuleetera ebizibu ekinaava gyogenza okuwangangula entalo ojja kukimanya ekyo nekiggula lugi kyaliro nkimaliriza njagala genda butereevu ku puroguramu eyaleero mwebale kukulikayo mu kiggula lugi mutambuze vidiyo ntandike bwe nti nga bwe bagamba nti atali okutambulira akusibira yamenvu weponange ntubudde ngaolunaku lwali we nabasuubiza nti okusaabiriza enyini ezaka nga ezigenda kuba batuuseeko information gibawe olwensonga sijja kutuuka ku lwakuna gye bagenda okulondera so programu yaliro erimu information ne security alert nsooke ensembyeyo kayunga era abaagala okulira information yekayunga bakulemeze yonna mulindemu eddakiika ntono nnyo nzooke nzijja ku information eyo ntandise bwe nti nafunye amawulire mu nnaku nga satu mabega ne bantegeeza nti omuntu bategeezako ko nti ono mumpembe ayina eddagala lyayingiza mu uganda eritakkirizibwa mu mateeka eddagala lino lyayita tanzania eddagala ne batandisa okutambuza mu bitundu ebyenjawulo ebya uganda kyebagemera bannayuganda ku kifuba museveni njagala kutegeeza sigwe katonda nga nawe onaku lunoozikira tejyajja ddumanya era lujja kukyanga ennaku endala constitution ya uganda ewa eddembe munnauganda yenna gyasiisiira okuba nti ayina eddembe okusalawo freedom of choice eh, freedom of expression and freedom of assembly kati mukulu gwe bweotandika okuteeka red blocks otandika okukwata bannayuganda otandika obbagema ku kifuba ekyo kimenya semateeka kimenya eddembe lya buntu nafunya information okuva mu bitundu ebyamaserengeta ga uganda omuli fort potro kasese ebundi bujo bwekko n'enkingirizi ezingira mu bitundu ebyabanyankola eyo bantegezezza nti amagye ga sfc ne military nga kuliko n'abambadde nga ba poliisi batandise okuteeka balanisa okuteeka red blocks makubo gonna agayingira nagafuluma mu bibuga opona ebyalo okukwata bannayuganda okubagema ku kifuba nti bwobanga olina gyolaga bakubuuza wagemebwa bwobaddamu nti ye bagamba leeta kale oba togirina bakkwatawo emidiyas ne bakuba empiso ne bakugema kitegeeza nti ebintu byemubagema tebiri official ate omuntu alina eddembe ligaana omugema oba okumugema kati lwaki mukwata abantu bannayuganda mubazeeko emiriyo butandika obubagema mubakuba eddagala ifu nga tekimanyi nti missioni yammwe yakendeeza bannayuganda so si yakuyaba bannayuganda so bannayuganda mwenna buli omu gyali kikukakatako gwe eri ngaomuntu okukkiriza okugema oba obutakugema ddembe eryonga ery'obuntu singa eddagala lino libadde ttuufu oliwaddemba okwegemesa n'eddagala lino ffe tulyekengera nti siri ttuufu eri abantu olw'ensonga emitendera oba obukwakkulizo obuli ku ddagala lino mu uganda tetunatuuka ku standard ebaana obukwakkulizo bwono bwebuluwa eddagala lyonna erigema abantu mu mbeera ey'obulwadde naddala obwakibwatukira eddagala lino tekuba nga liteekeddwa mu firiigi ennyogoza obulungi abalina firiigi bweba olina firiigi waggulu ewabeera ewabeera ice oba gyakwata gye tuyita mu freezer eddagala lina kubeera mu temperature eyo gye balina oditeka kati njala kubuuza mu uganda yonna tulina facilities ki oba malwaliro ki agalina free erisobola okukuuma eddagala lyebaleetera mu bungi ne baliyingiza uganda mukijjukira nti eddagala eryo lisinga obungi nayo terikkirizibwa mu butale gye lyava baleete no mu africa kuyiwayo nkiddamu nti bwe tuba tetulina facilities zisobola kukuuma ddagala nokubeera nga ddamu kitegeeza nti bannauganda mubulamu bwamaanyi so nno njagala bategeeza mulina eddembe obutakkiriza era kino mukikola mu bumenyi bw'amateeka okugema bannayuganda temaze babula eddagala ekye mubagema bulaba ekyobuli bimu bannayuganda akkirizibwa okugemebwa alina ekirwadde kyonna ekyekosibwa ku ekyo kitamukkiriza kugemwa ekyo nno kikyamu nnyo so nno mu bitundu byebabulidde potro kasese uh, bundi bujjo wa yonna batandise okukwata abantu okubagema ku kifuba ngaeddagala ebabakuba abantu bengi nti basose ddetegereza nti tuufu oba ddamu so nno mbeere begendeza abantu mu bitundu ebyo bagenda bakuba eddagala ekinaddako mujja kkigulira kubanga missoni y'abantu bagiyita bagiyita mission agibagamba bala bagiyita silent genocide egenda mu maaso mu uganda silent genocide ono takyagala kuba bantu masasi kati akozesa enkola yonna yonna yonna esobola okukendeeza abantu mu mpolampola mungeri tagenda kuzuukusa abatu g'abantu nti abantu bafudde awo nto sijja kulwa okugenda kugulire eddala njala mutaga njere wano omumpembe charles peter mayiga kalori wasanya nsi yaleeta naye nga kwali kuno nkimanyi ayinza okuba kwaliwa n'agimuwa eno message njagala egende wwe mukulu mukutunda ebintu bya buganda tolina gokwatira bendera kubanga weefudde nampulira zibi era weefudde weefudde ejjindu lya nkoko erireka okumera mu maaso nerimerayo emabega newebuuza nti enkoko etambula edda mabegobedda mu maaso mu kiro kiri bwe kiti mukulu tulawuni zange zakulengeddeko ekalangala mutumbi ekiro ng'otambula n'otambula n'abasajja abamazeewo obuganda okukigula muno mwe muli samu kuteesa mwemuli mukulu gwe bayita lwa mirama mwabadde e, mu bizinga byesese ku lwokuna ekiro mu matumbi budde simanyi ki kyadde kibatutteyo naye soon olaita ku sala embimuli nja kujja ntegeeza eggwanga kiki ekyakututta ekalangala mu batumbi budde ngoli ne bright lwa mirama saamu kuteesa naawe kennyini nga mugenze oba mwadde mugenda kutunda kizinga kisimanyi so nno bino nno nja kubikulangiranga buli lunaku kuba era ne bwatunze ettaka lino twategeddani yaliguze era njagala kutegeeza ensi nti eyakuze ettaka okutudde ennyumba yabajjajjaffe eyamusolooza omwami oyo amannya ge amatuufu njagabalita naye nga kuliko erya namugera kuliko erya namugera lyentegeddeko yeyita musajja muganda naye okusinzira ku infomation gyenfunye waliwo abanene abali mu gavumenti era bamulimu emabega abasobodde okumuyitamu okubanga bagula ettaka eryo omwami namugera oyo oba alina offisi saidize wandegeyaawo Eh, akolagana n'omusajja wa payini kinategeddeko nkyanoliza information omwami yaguza ettaka eryo naye nga lyayise mbanene era lyatundiddwa akawumbi kamu muobukadde 3 e, eh, nkyanoliza information ku sande njagireeta namugero ono musajja wekabonero eyo ewekabonero eh, yabadde mudiro yokugula ettaka lino naye ndooza mabagene wali abantu abanene so nno era ngende maaso charles peter mayiga nategeddeko nti musa kimu ne minisita wa museveni gwe bayita franka tumwebaze era nga franka tumwebaze ono mu byapa byonna ebyakuweebwa nga baddiza buganda ebyapa franka tumwebaze wamuguza ebyapa ebikumi bisatu bweddu ebyettaka abirina ebitundu bino ebyapa bino byonna ebikumi ebisatu byalina biri mu disitulikiti wamu disitulikiti zino wammanga omuli disitulikiti ewa kiso entebe ne kampala frank tumwebaza ettaka lya buganda erisinga obungi naye alina byapa bikumi bisatu nga charles peter mayiga byakola ddiro omuguza ebyapa bino era kyovaolaba nti balika bannangu tebatengana balinga musipi na mpale nti botateka musipi mu mpale tosobola kuba nti empale ekunyolya mu kiwato so nno mukulu kyali spita mayiga ku sande nja kujira bulungi nnyo ojja kutegera nenga bana uganda mwena abagobe wa mataka mu wakiso entebe ne kampala mukimanye nti ettaka ebyatu ba kyali spita mayiga ne buganda lali bodde babbi banne nga baliguza omukulu frank atumwebaze alina ebyapa bikumi bisatu mu nju ye abisirikidde nenga diru yali wakati wa kyali spita mayiga naye ngenze mu maaso lwadde terubusa abasawo abagezesebwa okusoma obusawo malwaliro ag'enjawulo mu ggwanga ne masetendekero gonna agasomesa abasawo bano nno ne batuuka okwekalakasa okussa wansi ebikola nga beemulugunya ku mpisa embi gavumenti gye bayisaamu muno mwe muli okuba nti tebafuna nsako yaabwe muno mwe muli okuba nti tebaweebwa bintu bikozesebwa muno mwemuli okuba nti basula bubi era balya bubi balwawona obubasasula ate nga emirimu gye bakola gibamala obwoya ku ntumbwe balo ne basala bagamba nti nedda nti bwebanga gavumenti tesobola tulabira natuwa bintu byeffe byetwetaaga nga tukola emirimu gyamaanyi nnyo tugenda kussa wansi ebikozesebwa okwetoola eggwanga lyonna kino olwagudde mu matu g'omumpembe yoseti bahabula tebasa mutano wa kalekezi olw'okuba nti bano abasajja bafu ba bwongo balowooza lumu nga sitovu ey'entambi y'okuseesaamu n'agamba nti nno buli awulira nga takyasobola kusoma oba kukolera ggwanga ebintu byonna byonna byonna abiveemu adde waabwe ye ajja kusobola okuleeta abantu bebagenda omukolera emirimu egyo mu kino nategeezeddwako nti omwami ono balina abantu be baali batadde mu malwaliro ago mu biseera biri ebya covid-19 abaali mu malwaliro baali batugumbula abantu be bantu basuubira okuleetebwa po bo bennyini abantu bana bali mu gavumenti okuli abantu bano bengenda okumenya wammanga balina eddwaliro erya balita medical training center liri mu ggwanga lya lwanda ddene nnyo ng'eddwaliro lyo liri bashareholders bali abantu basatu omuli omwami amama ah, mbabazi kiza besige neyoleka guta mu 7 benyini balina training, training center medical training center omuli abanyalwanda batendekebwa okujjanjaba era nga kigambibwa nti ono batwesiguliddeko okujjayo abanyalwanda baleeta amalwaliro ga uganda okujjanjaba bannayuganda olw'okuba nti bannayuganda bakombye kwerima nga tebakyafuna bibaweereza obulungi nnyo ne bagamba bo batadde wansi ebikozesebwa kubanga tosobola kukola mulimu nga tewulya bulungi noba nga osobola okuweereza abantu so nno bannayuganda mwena bagenda okujjanjaba amalwaliro agenjawulo mwegendereze nnyo abantu abajjanjaba kubanga bano abaana bannayuganda bekenakabala bwe banasula ebikozesebwa kitegeeza nti abantu abagenda obaletebwa bajja kuba tebabalinako kisa olwensonga nti waliwo enteekateeka eyokendeeza bannayuganda mu ngeri yonna esoboka bo basobole okweddiza buli kimu ekisoboka eh, awono sigenda kulwawo mbategezeza bulungi dokita mwana wange bavudde rwanda tamutegera wa gye bavudde bavudde mu ssomero erigattibwa abooluganda bakola b'emikwano muli amama babazikiza besigye ne museveni nga training school eno eri mu ggwanga erya rwanda gye bakolera emirimu gyabwe egy'enjawulo ne bagenda baleeta mu uganda okukola emirimu egyo ngenze mu maaso njala mutagingire omwami abel kandiho ennaku zino gwe bassaako natti etamukkiriza kufuna wadde omuno gw'ensimbi okuva mu banka eyekikola kyonna okugyako ezo sente zalina mu nju sente zeera atadde mu mawanga ag'ebweru wepo n'ebizimbe ebintu ebikalu byalina ne babisibwako envumbo kubanga tasobola bifuna olw'ebikolobero byakoze ku bannayuganda basse n'atulugunya n'abajjamu enjala n'abajjamu amaaso n'abasiba bulooka ku buli maawa n'abakyala ne babafumita ebipya ebitimi mu mbugo omwami ono abel kandiho gye buvuddeko kati bamuteekako nati eno okubanga takkirizibwa kufuna kintu kyonna kiyitibwa nsimbi n'okweyagalira mu nsi yonna okuba ngaatambula nti bamusanga wona basobola omukwata sinakinta kyasobola kufuna seere zeyeetegekera mu mwanga ag'ebweru omwami ono nno yavaayo neyeekangaza nga sekoko esala olutindo n'agamba mbu ye e, talina kyeyeetaaga mu amerika ate talina bizinesi n'emu mu amerika ni buli kimu ekyayagala asobola okifunamu uganda yavaayo n'akindambuka n'awandika ku mukutu gwe ogwa twitter fone facebook ne basasula nabannamawuli okupostinga ekintu kino nti america ebyeyakoze tebikiyamba kubanga ye omwami ono talina kyayagala mu america kazibensiza bamugulume era olwensonga nti mu uganda buli kimu ekiri ekimu kyayagala okufuna so tekimugasa kuba nti bamutaddeko natti era america eri ku byayo fena no tugamba munnange hmm, guluma yaguzza eh, guluma yaguzza lugero sijja ddumalayo munna kubanga lugero lukyafu nnyo naye nga mulutegedde bulungi baadde tuluusa omwami ono ye kennyini nga bayita mu lukujjukujju ne bafuna abayayi baba iso ne semwayi ab'eggwanga erya lwanda wadde boogera oluganda mbu baavudde makerere kumbe bano basirikale ba agenti abaakutte ebipande okuli ebigambo ebiwakanya ensala ya amerika eyo munnati z'amerika ze baataddeyo ku mwami ono kandiho nobasindika okubatwalako embasi ya amerika jjukira nti bulijjo bannayuganda origine bagenda okwekalakasa okwekubira enduulu eri poliisi okutulugunyizibwa n'okutta bannayuganda tabakkiriza wadde okutuuka ku amerika ne embasi wabula bano batuuse bulungi nnyo ne beekalakaasa era ne bakkiriza n'okuyingira ne bagisa n'okuyingiza mu embasi ya amerika okutwala ebiwandiiko byabwe era obwedda babuuza kimu nti amerika efe ku nsonga zaayo so si nsonga za uganda ebya uganda tebigikwatako ne weebuuza ezo embaata zadde ziri ku embasi ya amerika ezeekalakaasa tebalina passport lwaki basaba visa zensendera nga uganda nungi newewunya nti brain za monke olwokuba nti bala abantu bategeera bulungi baliko ekikyamu jala tutegeeza eggwanga lyonna nti bano bavubuka abawuza nti bavudde makere university tebamanyiddwa kubanga banyalwanda mutundira ebifaananyi mudde mbyetegereze zino zentalahamu eziri mu buganda eziri mu uganda ezikyanyawo abantu zebaleese okwekalakaasa njala kubuuza munnange Mukuru Abel kandiko wagamba nti ebyo kuteka ko sanctions tebikulya kati ate wati wasindi sababu kaabo bagere bekala kasi kitegeza nti muli mundo ushuwe chikunuguna era chiku chikunuguna chiku chikuliwe chiku, chiku, chiku, chiku, chiku, chiku, chiku, chiku kikulyalwa kuba nti webuzabuza ngaafukaana aba naye kikulya ekitufu kikulya sanction zakuumye nnyo yensonga lwaki wasindise bana abayayimu bagende beekalakaasi naye kino kyekirina kyekiza okujja nga mukyusiza empisa zammwe ate ngaobudde bagenzeeko kubanga neewuunya eyagaa nti amerika tona kyoyagalayo oba sanctions tezikwatako kiki ekyadde kikusindisa bampembe bagende beekalakaasize kugwaku embasa ya amerika e ku embasa ya amerika esaidi wali ezeekansanga oba ekabalagala wetwebuuliza mutegeera lunaku ki mwe mwekyusa ne mugamba kino mwemwe kyusa ne mugamba kino kati sebo watugamba tebikuluma kati wobadde osindika navuka wakole kya teko bomo wadde sende bagende balage nti temulumwa wagamba tolumwa kati ate kyade kutwala kyade ki nyeze maso awo nno nvuddewo ngenze ku security alerts zino ezolwaleero kama ino okunywa ku mazzi Alright. So chitara sizino. Kantandike ne baganda bange bano. Drone yange bade tena jibuwawo olwalero. Ebadde mpadde security alert sizino ne ngamba wenti tegeza baganda bafe bano beberere mu. Enando za sizino security alert si drone yange emu ze sembi okumpa. Muganda wange Julius Serwanja ne Saba Kachi Peter ababizonto abasigala ku radio simba nga mukyakola mwegendereze entambula yammwe endya yammwe n'enkola yammwe ey'emirimu gye mukolera ne gye musiiba ab'ebitongole ebyokwerinda omuli iso ne semwai n'abatujju babatambulirako ate mukimanyi ze kasitanfulima security alert eka security alert julius serwanja saba kakipiter wepo n'abantu bamme mukola nabo ababa basatu abalala mwegendereze nnyo entambula yammwe ne gyemulya ne gyemusula na buli kimu buli kimu kyegendereze wepole ku mulimu kwennyini kubanga omulimu gwammwe guliko abanyampi bangi ogwa radio simba nawaawo nzijawokko muganda wange gwe bayita rain ne maulana aba rain and maulana comedy family bambi baganda bange mu muzze ku ladda yange olwaliro rain ne maulana mwenda muli kavideo kapati kanjala bakapasaliremu ka, ka, baganda bange mwegendereze nnyo entambula yammwe endya yammwe abantu bembeera nabo n'abakubira amasimu ne bumusinkana for first time muzze ku ladda yange ekibavunaanya olw'okuba nti muwagera robert kyagulanyi sentamu n'olwokuba nti mwagala enkyukakyuka abajjukira obulungi rey ne maula nabakola ka vidiyo nga omu ku ba intavyuwa nabagamba mwegendereze nnyo babuloga bekampala abajjako interview akubuuza ekibuuzo nga kiri set okuwulira entegeera yo nga message egenda direct mu state house rain ne maulana oba mwali ku kisaawe entebe nga mugalagala oddawa omu ku babuloga bayita bonnamawuli n'ababuuza nti babagemye oba kyali sotobabagemye baki baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, Rain ne maula ne mugamba totudda mutu ah, okay oli ababuza nti mukulembeze ogwanga yayogedde bwati ne bwati mwawulidde Rain ne maula ne bagamba mukulembeze ogwanga ne bwogamba a ah, a ah, fo mukulembeze ogwanga tumanyira bachagula nyi center mu yatugamba tuebereremu era wabayogedde tujja kulya ne abasigali tulagala bamanya eyo message eyababuza interview eyababuza Biamu kumatu baba gati mwegende zenyu mtu chibuza chakubuza. So mga andaku rei nema ulana. Statement jimu akora. Nevi ntuyo bade moja mukora. Nga mula gati mwagere bachagula nyi senta mu. Nenchuka chuka. chuka. byandibanga ebo kubazalidde akabasa naye njagala mwegendereze nnyo era nga bwe njogera nti ntera okubawa security alert nekuwa n'ekyokukola njagala bagamba ekintu kino kubanga mmwe first time muze kulada yange mubeera nnyo mu mabala gye mukolera emirimu gyammwe mwewala okunywa omwenge gwe muteegulidde oba omwenge mutambule n'omwenge ate buli basiramu temunywa omwenge yes, good, that's good mwewala ennyo okugenda mumabala ge mutamanyi mwewala okunywa ekintu kyonna enjogeza gye tuyita microphone olwokuba nti mukola mu bitundu eby'enjawulo mugule cordless microphone za mumutambule nazo kubanga option ziri bibiri babataba kube masasi bagenda bagenda bagenda batera kutoka ku microphone if not microphone mwegendereze nnyo abantu omutambula na abaana abobuwala bemba mubadde muzanya n'abaana abobuwala mwegenze kuba basobola basibako omusango gwa rep ne mubanga mugenda kumekkereza nga mugenze muki oba omusango gwonna so mwegendereze nnyo okuba nti ebintu bimukola mulyegendeze entambula yammwe gye musula bemusinkana amasimu ge mukuba na buli kimu mbagambye mufune codeless gye mba mukozesa mu komedi wammwe ne gye mukolera komedi yennyini abasinga obungi banya mpi mwegendeze muganda rain maulana please take cover mwegendereze muganda wange nusufa nakato wona woli mwannyinaze owenkyukakyuka jino njala kugamba ojze kulanda yange olwaleero wabadde kulaalaemu ekayunga noyisa statement n'ogamba nti uh, omukyala uh, ja mukyala uh, omukyala namukyala mukyala museveni wekayunga eyo nantaba nti museveni amwinamu abaana babiri statement eyo yabadde ku live museveni n'agiwulira nemunyiiza nnyo n'obugere mwetokota n'alagira batamanya ŋŋamba bakkwate essawa yonna so nusufa nakati onawooli kimanye nti siteeti ekunoonya baagala kukwatula statement giwafulumizza era wegendereze nnyo wooli ngenze ku wekitiibwa dani muliika wepo n'owekitiibwa israiri mayengo Tata wange katikkira wamu oladdaani muli kankulamusizzaako nnyo kansubire oli bulungi e, guno mulundi gwakusatu ng'okomawo ku ladda ya leero naye ku ladda ya leero mukama wange njagala otandika okwetegeeza security yo maka muosula gy'okolera emirimu gyo n'abantu abajja okujja ku interview ne ku radio stations oba ku tv woba ogenze wonna mukama wange nkutuusako obubaka buno nti leero omusajja yasayininze nti gwe n'owekitiibwa israel mayengo muveewo mufuuse ekizibu eri omuziziko olwokuba nti ayagala kuwamba buganda neggwanga nti mwe mukyaliwo abantu abasobola okuwa amagezi ate ngaera abalaba ebiseera ebisinga mu nkubo zaabwe eza bwambega nga muwa infomation ekyusa obwongo bw'abantu so ekitibwa ddani muli kawonnawooli entambulayo endyayo abantu bosinkana ne radio zogenda kuba tv beera mwegendereza nnyo wepo n'abantu botambulana kubanga baagala kujjawo nga nenna bugisimufungize ngaobudde bukyali wongendere kuwa ekitiibwa israeri mayengo wekitiibwa israeri mayengo wonna wooli naawe okomyewo guno gwakubiri kuba nzijukira nakuwaako dda security alert nekutegeeza nti mukama wange nkumanyi bulungi nnyo kuba nali mbaddeko polling agent wo ku kitundu ekimu kyesijja kwogera oba kali kankyogere kubanga nze sikyatya muserwanga village mu campara central that is mengo parish naliko agent wo wesimbawo ko ku bukiise bwa parliament mu campara central naliko agent wo era mbadde gobedde banga lyonna ng'oweereza obwakabaka bwa buganda mukama wange naawe okomeyo ku security lada yange era wetegereza entambula yo kubanga nono omusajja agala kujjawo mu ngeri yonna esoboka obenga ova mu nsi ewoomera abangi gyobeera nti ye agenda batta ayinza okuba nti tagenda kuba nti yava mu nsi kubanga ekibanyumira kwe kuba nti bo battabusi abantu bebabaagadde ezo nno ze security alert ezaleero ngenda kweyongerayo ne information etonotondo kwe ngende ku information egende ekayunga buli alina ekitabo ne kalaamu wandiika information gye ngenda okuwa ku bintu byekayunga saagala saategedde saawulidde kubanga bino bikulu nnyo bye bikozesa vidiyo kuba nadenda kujja nkya lwakusatu naye ngenza okulanga obudde tebujja kumala engeri gyenyinza okuba information ebatuula emitwe mukole birina okukolebwa ngaobudde bujja kuba butono nengamba kanzije njibawo olwaleero ntandise bwenti kayunga by elections amawulire gengenda okubawagano gava ku source era gegamu ku mawulire agagisizaawo drone yange olwaleero deployment ina gye mwakedde okulaba maka g'omukulembeze w'eggwanga omulonda robert kyagulanyi sentamu wepo ne kayunga okuva wetandikira ne weekoma wepo ne munda mwayo mwennyini yakoleddwa omumpembe muhonzi kanyirupama ye kennyini ne boss wa cmwa ne boss wa cmwa be bakoze deployment eno nga balina okwekengera okwenjawulo nga baagala okutebeka olubati kyagulanyi senta watasobola genda kayunga olwokuba nti bakitegeddeko nti tebalinayo buwagizi so deployment yo neyakoleddwa maka ga kyagulanyi okujayo amagye nogateeka mu kibuga kyonna okwetoola eggwanga n'okwetoola kayunga yonna kiba kitegeeza nti muhoozi kanyirugaba yali mu komandi era bulungi nnyo ali kayunga tannavaayo kati wano wenjagala obbagambira nti bulijjo mbagamba blainza mooki nga mulooza nsaaga abantu bano butasoma bulimu okuze njagala bagamba era kino mukitegeere museveni manyi kuli ne mutabani wa muhozi kanyirupama kubanga kino kyogera open i don't care bino mbyogera nga mbyogera mbisimbako essira obuzibu mulina mwafuna ebiwandiiko okuva mu unebu ne mu minist of education nga temaze kwetegeeza kikimufuga ekituufu nti osobola okubeera nga wasoma naye nga toli civilized ekituufu osobola okuba nga wasoma naye nga tosobola kumanya byafaana kubigoberera muhozi kanyirugaba mwasoma amagye ate tekwasoma amagye kubanga era wafumbanga buugi twakugamba olite certificate ye sandy hasi togirina ne egypt yakutula ebuuzo namukubuulira kubanga tona kyosobola olireze simanyi oba osobola nokuzaala otya abaana kyesikimanyi kuba omulimu gwosobola kunywa walagi nakufuka mu ngoye njagala babuulira mu sayansi w'amagye n'obukodyo bwago kyabulabe nnyo mu nsi nga uganda bwerikati eri ku dead end bwe liba g oba bwe liba package bwoba batwala commodities ezimu mukago baziteekako fragile noba otika tv mu nyonyi bakuteeka ekigambo fragile nti kintu kyatika uganda as we speak right now erimu fragile state essaawa yonna ekintu kisobola okwaluka nekyabika kati mu butasoma bwammwe era obutategeera bwammwe olwokuba mukyasobola okuwa oda bantu basatu bana ne bagitwala ne mulowooza nti amajje gonna gemudiployinga mu kampala wakiso ntebe mukono kayunga gagenda gabaagala ebyo mistake gye mukola tukimanyi nti amajje okubeera mu baraks okubeera aino ekibeera kya bulabe naye ate the same time mu ame tactics okudeployinga amajje ne gava mu baraks ne gagenda ku nguudo kya bulabe the same time weyabai tumanyi ndowooza gyabaana abaana abaana bakoowu muba deployins ekayunga tebalidde emmere temubadde musaala muba tutewakyagule muba deployins temumanyi kikye balowooza kati nze newuunya ani afuga eggwanga lino efamiry asit ani afuga eggwanga lino mu military science kyabulaba okuleka amagye nga gali ido mu baracks the same tactics mu military tactics kyabulaba nnyo okuddira amagye oga diployinga mu kitundu ng'ensi teri mu lutalo kubanga amagye gateekeddwa okufuluma baracks nga genda mu lutalo kyofuna nti america bungereza zidiployinga amagye mu bitundu ebyenjawulo ebyensi okuuma emirembe mwamaje ga mugatwala kubba ane mugama ugabisa na gatafuna mu ge majega muteka mu balaxi ne mugatwale kongo ne gabona abalanga mukasa sudde kati mugalese mugadi proinze ni watu ne mugawe mundu mm. brain is a monkey ne wewe njaba tabatu balouza runa kuchi kibinyo mu military tactics cha bulabe nyo temba sasula musa abantu baabwe balaba muba deployinze muba wadde mundu kati wewe uza mwasomera ludda wa bali kitufu brain za monke kitufu bagayi mwe temwasoma gyensoka lwaki uganda esigadde emabega emyaka bikumi bibiri kubanga temwasoma tosobola kuddira musirikale abangi emusala gwa myezi mukaaga gwewatwala esomalia natagula dde puloti omututteko ngaakubye mundu mututte golodi mututte embawo muzitute muzimazeewo abaana babwe tebasoma tebalya mmere uniform ewunya engato ziwunya zirimu ebituli tebalina suubi nembatwala mubadiploying ewakyagulanyi mukampala kayunga amagye mu ggwanga eritalina lutalo mwasoma biki kyovulamukwata omuggo n'okwata nemundu nabagamba if you want to differentiate between these foreigners and ignorance ugandans don't search anywhere else gwosanga kutta omugo galina nemundu mirongoto mm. bulanga tankalu nkalu oyina emungu oyina n'omugo for what use mm. obwonko bukalu mu military tactics tokola nsobi kuddira amagye ngensi teri mu lutalo loga deploying abantu people are going to get used to those arm officers ne arm officers bagenda getting used to the civilians What message are you sending in such a fragile situation in Uganda? Blames a monk. Mm. Sijja kulwa unyenze maaso. Era olwali mu kaseera ke kamu bambega ba Museveni okwetolola disitulikiti ekayunga yonna beyakedde okusindika bukyanga kampeni zino ezitambula bamuwadde ripooti namutayiika eno bagimukwasiza ne bagiwa ne prime minister omukyala nabbanja wepone state house yamutegeeza ekituufu kiri nti muzeeyi zedde ensanga bisiba ensi yaleeta mutabani wa karekyezi yosef tabasa mutabani wa karekyezi ekituufu kiri nti ekayunga eno mu disitulikiti tukootakoota mugaalumonde tetujja kufuna ewadde obulu obuwera 10 percenti tumaze okukola save yaffe ku ground tolinayo wadde obuwagizi bwegenda kufuna omuntu wo awangule ripoti bagimuwadde olunaku lwajjo nerobagongere omuwa ripoot endala ekwatagana ku mbeera yebyokulonda bwegenda okuyimirira ekayo balimugamba musei ekayo nga tolinayo wadde omulonzi agenda okulonda oba agenda okulonda omuntu wo era museveni ripoti eno lwagifunye nemugwa mu matu neyebuuza kyekyatuuka ku bantu balowooza nti baali bamwagala ekituufu kiri nti museveni oswaza toswaza wabula onyiza bunyiza omukulembeze waggwanga ki atuuka okusituka okujja mu byelection ero c5 omukulembeze waggwanga toteekeddwa nakujja mu byelection zekakabere ya meba paliament bwobanga ofuga bulungi abantu ki ekikulira mu byelections kitegeeza nti wemutudde muli ku paasa eyo kya kati ezimu ku nsonga ezaali omusee museveni ekayunga akimanyi bulungi nnyo kayunga yemu ku nsi gye baagala otteekamu abajalonda baabwe era yemu ku nsi esingamu ebyobugagga ebyomuttaka yemu kitu ku disitulikiti esingamu ebyobugagga ebyomuttaka mu uganda eno ngaefumbekeddemu amafuta efumbekeddemu uranium efumbekeddemu gordi efumbekeddemu ebibira ebyenjawulo wepo ne site eza buganda ezisinga obungi ate ngaettaka ne balyetaaga okuba nti erimu baali wadde abachina ngaomusinga okunsinde ze badde bajja bawootanya n'okulya n'okugeja ebisakiro omu n'atuuka n'okufuna ebigere ebimulinga nga ebyenjovu n'awoza nti ali mu mbeera ntufu kumbe kati bawulamu otemako bigere babifumbe molokoni ngaalowoozambu ali mulamu butufu kumbe esente zaffe n'ebikolemo bibalya bulungi nnyo bana abantu bayika windows kubanga njala kubule wamaze ofuna lipooti eno naye situlagje kayunga ki ekikulese kayunga gwe kenyini weekubajje n'ogamba nti e, nawulira nti bampa 30 mu uganda yonna 35 kitegeeza wakimanya kalo mwaka bawafuna 35 kyakulanyi sentamu yakuwangula naye kayunga okimai bakuwadde lipooti osobola kuwangula bwawulidde ebigambo bino lisitimiri muzi zaakoze bino bye bagenda okukola wammanga mu kalulu kekayunga kwata ekkalaamu ne peeni wandiika ebintu bino saagala bibuuze lunaku lwanca kansubire nti Ah, omukulembeze weggwanga omulundi lubakyagulanyi sentamu kwali kuno kansubire nti secretariat kweri kuno kansubire nti bafoodsoters bona kwebali kuno kansubire nti n'omukyala nakwedde kwoli kuno infact mu security alat ezimu zenina zezenerabidde omukyala kandidate wa nop mukyala nakwedde bambi nkwegayiridde tebayo radio station oba tv ekuyita okuwa interview bakutegekedde ebintu bibiri bakutegekedde akatwa oba accident mu bbanga lino nga n'okulonda kunatuuka nga nakatwa akali mu pipeline kebagenda okuwa ke katwa akalwa omugenzi serina nabenda nkidda mbadde ndalidde kandet wa noop omukyala nakwedde security alert yembadde nabidde okuwa maama kandet togeza nogenda ku radio enoba tv okujjako interview bakutekedde kitekedde accident oba kuwakatwa akali special nga kebawa omukyala serina nabanda kubanga babulina bajja bujja nti kano kagundi kano kagundi kano kagundi bagenda kuwakatwa komugenzi serina nabenda, nabanda abamanyi obulungi omuwala yali teeryantama yeyagamba nti amafuta ga uganda gabannayuganda museveni togalinako mugabo museveni amugamba osaaga gwevaawo tojja kundetera bizibu ntandise bwenti mu kulonda okugenda ekayunga museveni bamugambye nti nupo egenda kuwangula ebitundu kyenda ku buli kikumi museveni n'agamba nti tugenda kufuna engeri yonna esoboka okuba nga tuteesa okulaba nti tutwala akalulu kano mu ngeri yonna esoboka era akyogedde nti enani bwe baterangiridde muntu kuwangula era tabagenda kuwangula akyogedde muwulira eno information egenda kuba ejjuliriza ye kennyini byeyogeredde agambye mu statementi nti enali bwe batesazeewo nti gundi yagenda okuwangula towangula kubanga yerangirira kati bino abyogere tamanyi nti nze ebigambo drooni yange byesembeyo okumpanga tebanagitta byebino wano wammanga nkoze mbagambyeko nti uh, museveni abadde abadde wakusinkana returning officer atwala district we kayunga bwenkoze post with immediate effect meeting nebagikyusa tebaddeeyo agemanyi ebatagasocial media era Museveni akimbye kimbye n'akwata returning officer wa district ye, ye Kayunga ne chairman of the Welfare Commission kati aliko boss nabateka motoka nabateka mukovu ina batwala e Kampala okuteesa nabo era chimayo bate bali na kasero bali intebe kumanga drones sobode mugobedde zo kumweyongera ojala zininga meeting wa schedule inze bade ino tuleka yoko lukoze post yali yentadde ne bagamanti aina meeting jagendo aina security meeting jabade mu nabasajja uh, ne returning officer wa wa wa wa Kayunga district ne ne chairman of the commission bwenkoza posti eyo immediately nebasazamu meeting lalo oluwedde gyakoze nabateeka mu motoka bombi wakyamaluto commission ne returning office nebavuga ne babazza e kampala naye kyemmanyi okubadde okumpi ebadde entebe mu state ali uh, nakasiro state house era wemutudde olwalo okusala entotto engeri gyemugenda okumalirizamu akalu kano engeri gyemugenda okukabbamu kati yeno enziba gyebagenda okubbamu akalu kanopu naye before nga sinabawa nziba ngenda kusabawo kitibwa bra kyagulanyi sentamu secretary general n'abakulembeze bonna bannabagenda okubeera ekayunga ensonga esooka mbasaba n'obuwombeefu mu diployinge buli muntu ayitibwa kansala omulonde wa nop ekayunga mbasaba n'obuwombeefu mu diployinge bakyamani bero c5 nerc3 bonna abalondebwa nop bagende ekayunga mbasaba bamme ba paliamenti mwenna abalondebwa ku kadi ya nop mugende ekayunga kubanga mulina immunity okusinga bano abaana baffe abaabulijjo bafusodya ekyo kyekisoosa okusaba kwange enzibe genda kubeera bwetyo okulonda kugenda kubeerawo nekisooka tactic esooka baŋambye bate bategeeze nti abalonzi bekayunga mwena mwegendereze nnyo bout paper akakonge kebagendebwamu kulonda mu nteekateeka museveni gyayina bayinza okuleeta akakonge nga ekisookera ddala ambuleera nga teriiko oba ekifaananyi kya nakwedde nga tekitegeerekeka ku bintu bibiri bagenda kukyusaako kimu oba byonna okubireeta ambuleera nga teriiko bagiite era oba ekifana kyanakwedde nga tekitegerekeka kati mwabalonzi bewa abalonzi bekayunga erinnya nakwedde mulibanyi bulungi ate ye mukyala alimu omutono ye mukyala alimu ogweza people power ambula era gatedabise bulungi n'ekifaananyi kye nga bakibuziza buziza still erinnya nakwedde terigenda babula kyekisooka ekyokubiri akakodyo bategedde bulungi bakozesave ebitundu ebisinga okuwagira nup mu kayunga bamaze obimaakinga ne balagira eto commission ekiro kiwalimu n'okulwenkya basulenga bakola edit n'okukyusakyusa obuvono obuddo bw'abalonzi okubakyusa ono abadde alondera wano bamukyusa dde babuzaabuza amannya initime wonaogenda okunoonyereza erinnya lyo ku poling station olnokulonda baga nti lira ejindi otambule weetamu oleme kulonda sinakindi obiveeko nga okutambula kujja kuba kususe bagenda kukyusakyusa amannya abadde alondera ku poling station a to zeri bakutwale bakutwale mukyalo ekirala kupoling station era ate bondotukebage nti eri poling station ekutundu gundi mu tayimu eyo ogenda kuba tokyasobola kuba nti omanaginga obudde onoogenda okulonda nga lerinyoyi zobutabusangayo n'okugyamu amanya g'abantu bonna bewai nti abantu abawangira kyagula mubitundu bisinga obungi babanuku bagenda bajja mu lukala lwolwo ogwo mulimu gukolayo twogera esaaza nolunaku lwenca olwaliro nolwenca bagenda kuba bikola ekyo nga kiwedde entambuza y'obululu buno ngaokulonda kuwedde kyekikulu ekigenda okuleeta obuzibu kubanga kayunga alimu ebitundu ebiwanvu okuvayo ku poling station ku parish n'okutuuka ku disitulikiti oba nasomera obululu buno akalulu kano bagenda kukabbira mu transit oba mu transport means engeri gye batambuzamu results zino y'ensonga tayimu ey'okulondiramu nayo egenda kuba nzibu ebitundu bayinza okuleeta ebikozesebwa ng'obudde bugenzi okusinzira ku budde obulondebwako tayimu kintu kikulu nnyo nsaba bakulembeze bannupu buli kintu kyonna mu kinotisinge abagenda okubeera ku polling station ekisookera ddala nsaba mukulembeze weggwanga lwa kyagulanyi center bulin polling station yonna deployingawo abantu basatu ba polling agent mubawe polling agent appointment letters abantu basatu buli bantu basatu bayire polling, polling application letters oba appointment satu buli polling station kubanga waliwo akolyokengeri obasomera wansi ke bagenda okukola ku lunaku lw'okulonda so nakyo nkisabe mukiwulidde bulungi olumala okulonda bwe luti bagenda ku impozinga kafyu with immediate effect kitegeeza okulonda bwe kuggwa saawa kumi okulonda kutera kuggwa saawa kumi immediate bagenda ku impozinga kafyu okutandika okufuumula embooko na buli muntu yenna asobola mupa embooko abantu baveewo bagenda kukozesa taktiza ezimu zennyini ezakozesebwa mu kulonda kw'omuwala nyakato akalumu akaali mu bitundu byebunyolo ze takisi bagenda okukozesa kubanga eyali mu mansikamayinda w'akalulu ako yali musajja oyo ennyini kalangwa era wetwogera kalawo nga mumaka ago agemakindi enjagala obuulira abantu balimbe ekiro ekikeseza olunaku lwajjo kalanga mumaka ago agemakindi oba balina abantu abasukka mubikumi ebina nkiddamu mumaka ago agemakindi kalangwa wasasudde abantu abasukka mubikumi ebina baasi kosta ne kamunyezi bajja emakindi obatwala okubeera kulala ya museveni kubabona abadde kulala ya museveni bonna sibeekayunga wabasasudde sente nebaletende motoka mumakage gemakine gyebasimbudde okgende ekayunga kala nga njagala oveyo obuzebuze abantu ebabaddeyo ekyo nkimaze ngenze ku kirala bagenda kukwata abapoling agent abamukyala aba nakwedde bonna abawagira ekibiina kya nop era namwe mwetegeke bulungi nnyo ekyokubiri ba agenti bamukyala ba, ba, nakwedde bonna please mubeere aware nti omumpembe yosef tabasmutano wakalekeza ensi yaleeta nsanga bisibe alina akakodya akalla bagenda kuddira baleete abasawo ba sfc nga bambadde amatawo batambule ku buli polling station nga babuuza ba agenti ba nakwedde uh, vaccination cards eza covid-19 nti bageme gobana tebalinaako gobanagobanabazudde nti alina vaccination card agenda kukwatibwa atwaliwe kitegeeza nti polling station egenda sigala nga nkalo sokana akakodya okwokubuuza uh, immunization card oba vaccination card ya covid-19 bagenda kakozesa kuba kali mu place bakataddewo dolredde kino kigenda kuba kikola basajja ba sfc abali mu ngoye ez'obwa dokita bagenda okutambula ku polling station nga babuuza abapoling agent oba bagemo basi bageme kitegeeza bagenda kukozesa akakodyo k'okubuuza abaana bano nti bageme ngenze mu maaso era temukola nsobi aba nuupu okukozesa polling agent yena nga talina national identification card yetuyita endagamuntu kubanga naye bagenda gibuuza nnyo era kiyinza okujjamu bangi nnyo okubakutovulabaga ti mulonde abantu basatu buli polling station era mutwale abantu baffe balina ebisanyizo bino ekindeesa olwanadde okujja lunaku lwajjo nayeyenza okubala between tomorrow ne thursday bagenda okulonda nga information tegenda batula mu mitwe neyamba kangireeta olwaleero nji babulie bulungi nnyo ebatule mu mitwe ebatulemu bulungi mufuna ekyo gikolera ngenze mu maaso emmotoka ezigenda okukozesebwa mu kutambuza obulu buno si zeelecto commission statehousing ekozesa ebitongole ebyo byokwerinda egenda kukozesa emmotoka ezambulensi zezigenda okutambuza result season wepo nemmotoka eza ngo ezango nga ziriko number plate eya ug mu kika ekimyufu zezigenda okutambuza ebinabajizidde mu kulonda ebitwala mu ku disitulikiti ekayunga mukimanyi bulungi nnyo nti kayunga disitulikiti erina ebitundu ebiwanvu ennyo okutuuka ku ki okutuuka ku disitulikiti webabalira obululu buno so mukuba omwo mwe bayimirira ne bakyusaniza tisi zino olwokuba nti babalina drc fomu ezaabwe ne bakyusaniza tisi ezivuddemu mu kino baŋgambye bategeeze mutegeeze buli poling agenti yenna waabaali olumala okubala obulu bwonna kwata essimu yo eya buyonjo kitusmasfone kubaliza tisi ezo ekifaananyi ozisigaze ku simu ozisindike kutale center ya nupu weneebeera oba ewali kampu y'omukyala nakwedde weneebeera kitusobozese nti buli polling agent ojja kuba olina results ezizo nga zisayiningiddwa nga ziraga obulo obwavudde ku polling station eyo nkiddamu buli polling agent yenna olumala akuba akalulu ne bawandika results ezivudde mu kulonda kuba drc form akalulu akifaananyi ng'ozisayininzeko obulungi nga ne figa oziggadde osindike fomu zeezo ku tale center ya nupu weneebeera oba eyanakwedde mube nga mulina results ezo kati bano baana bakabidde mu kkuba nga bakozesa ambulance n'emmotoka za ngo ezirina emmotoka emyufu kiba kitegeeza mwe mwina results ezammwe returning office ne electoral commission banaakola amanyanga gaabwe mujja kuba mulina ki mujja kuba mulina ebintu byammwe nga bulungi ngenze mu maaso bulungi nnyo banopu agent simwena oba ba, ba agent momchala nakwedde mwena motekeddo okubanga muina mask bulungi nnyo temukole ensobi okujja ku polling station nga temuina mask kana kawuli bagenda kakoisa okujja abaana bangi nnyo abaana tebalina mask muweereremu mufune mask mutambule nazo mubere nazo kubanga dashe bagenda kikoisa okubakwata nga temuina mask ekyo nakyo mukitegedde bulungi era kiri nkibage nti mukyala nakwedde oteekeddwa okubanga olonda abantu basatu ku buli polling station singa bajjako omu nga ebisanyizo biri tabirina kiba kitegeeza wasigala wakola ki ah, nabasigalawo nga bwe basaba mudipulenge ba mps bakyama ne balosifiri abalosifive ne bakansala mu kitundu ekyo balabatubalagireku obwere nakyo nkibagambye eyo nno yebaddenga information ekwata ku bintu byekayunga kati ngenze ku security alert endala ekwatagana ku bannayuganda bannadabanda byabufuzi abakulembeze bannopu mwenna gye muli muwulirize bulungi mukulu waiswa mufumbira amyuka omwogezi w'ekibiina kya national unity platform okulamusizzaako sibo kansubira oli bulungi ngezezzaako okwengejinga emirundi egisukka mu ebiri nga nkulabula naye simanyi lwaki oyagala nnyo ogenda ku radio ne tv muganda wange eno era ati naye gyensembayo ku olwaliro siriddamu okukubira simu wadde okusindikira message wadde okukola posita ekukwatako bwobanga emputo era nyingi ntegezeddwako olwaliro luno nti kubanga sekutala teze naye ngaeriko erinnya mufumbira n'abakulembeze ba nopu bonna bangami bategezebwe nti muwandiike eri abakulembeze ba nupu okusingira ddala aboogezi ba mp bakansala mwenna mwegendereze nnyo zino eh, interview zemugenda muzabulabe nnyo okusinzira nga mwebutamanyi ntegezeddwa mbategeeza ebintu bino wammanga tegeeza abakulembeze bonna aba nopu n'abogezi b'ekibiina kya nopu kubanga mulowooza nti mulina abantu abavuganya ku ludda oluvuganya kikyamu tebaliiwo nopu yokka yirimu ludda oluvuganya newankubadde nti bagiyuganya buli kaseera naye tetujja kufa ffe tujja kgenderawo bangani bategeeze mwenna abali mu kampala n'amambuka g'eggwanga masekkati n'amaserengeta mubeere begendereza nnyo ku registration zemugendako okubajjako intervyew oba okwogera ku byobufuzi ebisinga obungi mu kampala nga bayise okuba nti mwogera ku bintu bino baŋŋambye mbategeeze nti wekitiibwa haji husein kyanjo obutwa teyabulira mu mmere teyabulira buki wabula abujja ku radio station n'agisonyiwa teyajogera naye nze olwaleo ŋŋenda kumala egobe mu kibya radio station eno ojogere radio station zibampadde ne tv eziriko kazaala bulwa era kajjampunibwa naba balagadde mu bwanze tebinkwata kai dont care ntandise bwenti tivi gye basise okuŋŋa abantu gye bagambye bagiyita natasha broadcasting service gye bayita nbs tv ezo ezimu ku tivi eziwa bannayuganda obutwa era nga kati bagiwadde lisensi yaayo eririniwebo nga mulimu gwayo buli muntu yenago bana bagala okukyaza nga wanup bagenda mutekera microphone ngeri special wabula wanamala ojogererako ebinaddako ajja biwulira mu nkuubo zaki zemagombe ng'agenze obanga ekiyimba ekimubala embirizi natasha broadcasting service tv gyemuyita nbs yemu ku tv ezafune license ezokukola omulimu guno olwedde babadde bazikola so mwegendereze kuliko tv gye bayita omunnyo gye bayita tv ey'omunnyampi musajja mukulu ataswala ataweebuuka eyava mu kubuula ekigambo kya katonda ne yeebuulirira nga ye ebigambo ebimunyumira okutuuka okuba nti akola sodoma ne gomola okwawukana ku bayibuli ei kenyini gye yeyokera ne weewuunya entegeera yalunaku ki soloti tv eno nabagamba nti eno tv ya muhoozi kanyerugaba olwokuba nti omwami agiddukanya munda omwo nga temutegedde yemwogezi ye mukulu eyaliko omwogezi w'amagye amannya gaŋŋenzeeko naye nga omwami yone ku programu z'emmezi abeerako nnyo munnamagye eh, zitya ni bamukubako n'emigo ku cbs awo ku galabi ku round about ah, mu biseera by'ekayunga lioti ah, felix kulaije ya felix kulaije felix kulaije ye ye direct oba ye, ye, ye, ye indirect supervisor wa Sorot TV nenga TV eno ya Mohozi Kanyirugaba nenga ajiriwo immediate supervisor oba director ye mwami ogobaita bujingo seyita bujingo atacha da pastor kubanga haji bujingo naji yeita nanyini nenga TV eno ya Mohozi Kanyirupama kanyini yo nge supervising ya Fris Kulaiji indirectly so eno nayo tegabye butwa ewe ewe tampisi kundi so mwenna Sorot TV mujitegedde ngenze kuundana gyebayita bbs telefina eno nno bwetudde mbulanga emengo kumbe yamumpembe charles peter mayiga nemubi munne webayita kiyimba firimaari eno neyetega byebutwa ewesampisikundi zezimu ku tv ezifunye lisensi oba olukusa olujja buli muntu yena gwe babagadde babawa omusingi ogutukomoka ngaki nga ngaogutukomoka ngaomuzira wano wentudde muganda wange uh, owenakaseke lutamaguzisemakula otera nnyo okubeera ku bbs enterefina naye muganda wange wegendereze nnyo ennaku ekimba ekibadde kikubala embirizi naye njala wegendereza nnyo kuba nkulaba nnyo ku bibia sterefayina eno sijiwalana nenjiwana banze ekintu kyonna ekirimu ekibi nkyogera so tv zones babuulidde okuli nbs tv natasha broadcasty service sorot media oba sorot tv kweri bibia sterefayina zo tsatu tv satu zebampadde ne baŋŋamba era bategeeze ku radio station zino wammanga buli agigendako wegendereze naddala ng'oli wa nop ŋŋenda zoogera nze sitya nazo zezirimu abanyampi abateekeddwa teekeddwa obulungi okuba nti bagenda kuwa abakulembeze ba nuupu obutwa obutali bwetekekere kubanga temujja tegera tebabawadde okujo nga mutandisa okulwala okufa okuggwawo muno mwemuli gye bayita radio simba eyeyita ffemmwe mweffe nkiddamu kuno kweku radio simba eyeyita ffemmwe mweffe nyiniyo agasekale oba tomanyi bantu bokozesa wandibadde obaddamu noscrutinizing abantu bokozesa no the information yefuna njiwanga bwenjuwa kubanga sirina editor sina program director kuba the information ngaba nyifuna kula mu dollar nzange bwenjuwayo kati mwe naba geda credit simba mbera weya ndizenze mu credit listing do okuva mu drone yange bigebya sembyo kupanga tabana jijambula mbwansi radio simba kweli tugenze ku palo fm palo fm eno ngabe bagenti ngenda kubuli byafa byalyo n'omusajja fena gwe tonyumirizaamu eyali akulira ekibiina kya jema eyali ekomebwa paliyamenti yakiikirira makindye omukulu hussein kyanjo gye yajja akata gye baakamuweera mumpulidde bulungi yagaana okwogera rediyo eno nze njibagambye akatwa haji hussein kyanjo wakajja ku palo fm okusinzira ku libal soses zange drone zizigambye akatwa wakajja ku palo fm era zizimu ku rediyo eziweereddwa olukusa okukola ebintu bino okuva omugenzi dr sepirian kizitolwanga bwe yafa radio sapiensa ebadde mikono gyaebadde mu catholic church bulungi era nga ne management nungi nnyo naye ntegezeddwako zezimu ku radio eziwereddwa obuvunanyizibwa okuba nti nazo zikola omulimu gwe gumu ogwokuba nabyabufuzi nadala bali ku ludda oluvuganya lwa nopo okubanga nazo zikozesebwa okuba nga ziwa abantu obutwa radio sapiensa mwewulidde bulungi muganda ngeri mwamu okuba ku radio sapiensa nkuwulira tula nti sikuwulira era enkyankeera akoyogera ebyoyagala nenkubuulidde oba bakama we baalidde sente za gavumenti obaani ekutumiddeko muganda wange lwamanyi kuoli muganda ekose mukome manyi kuno kwemuli kose mukome obbi wange eh, twasomerako eku fonten high school enwa eh, eh, e fonten high school erungujja so kose mukome ekutumidde okola ku radio sapiensa nemukulu lubwamamba manyi mubeerako kuno kumubeerako bulungi nnyo sembagabi radio yammwe naye genda kufuuka ekizibu gye bujjako obanga yafuusedda ekizibu ngenze mu maaso mujjukire nti radio zi bwe tuzoogera ku muyinza okulola nti byakuseka naye museveni alina silent genocide gyalakola mu uganda ngaebintu bino abikola mu ngeri yakasoobo nemmala ne mubifuna era ne mubitegeera ngaobudde bugenze nga bwe nabagambye ku sande mbemulimbulanga emyongo abalangira n'abambejja basaava ne banaava wepo n'abantu abaagala enkyukakyuka mu buganda nga mwagala obuganda nabagambye mwegendereza entambula yamwe nga mudde uganda nebyempatanise mugendako okulya abaagala okulya mulina sere esobola okwegulira ebyokulya mwegendereze nnyo kubanga omusajja tatudde akimanyi nti watudde wamubuguma era wamwokya ngenze mumaaso mu bintu ebimu museveni byagenda okusuubiza abeekayunga nga babitambuza ddo tuddo mwe muli ensimbi enkalu ezigabibwa essaa zino wetwogera n'okutuuka ku lunaku lw'okulonda naye nga sente zino zonna zonna zonna zonna bikipuli nkiddamu mujjukira sere zina bagazi bakolera ennamunkekeera sente zino ze ziri mu kutambula ekayunga era bazigaba buli muntu yenna ali ekayuba kimanye nti sente zebakuwadde kicukulo ja zitwala ku dduuka singa okulonda kunaggwa bulungi ngaokikuta sente ezo ku dduuka ewantu bonna bagendako kwata bakosibe kubanga musevya tasobira funa akalulu okujjako ng'agenda kabba bubbi era nga bwe yagenda ti tekyomerato commission notaninga ofisa naye nga sere zitambula essaawa zino zonna bicupuli sente baziga badde otudde essaawa zino kalangwa ne banne bali mu kutambuza sente empya naye nkadde naye nga zonna nfu ze bali mu kugaba ngenza mu maaso era museveni ono agambye abantu bekayunga batambuze nga batambuza message egamba nti bwe balonda chairman wa nrm agenda kutandika obazimbira amalwaliro ekayunga emyaka 35 ojjukira okuzimbira abantu bekayunga amalwaliro ani yakulimba mukulekera okubuzaabuza abantu era mubisuubizo byotumya abantu babayite ekiro nga batambula ogambye nti bategeeze abalonzi bekayunga tebalonda chairman wa c5 wa nrm buli eyagoba kutaka agenda kudizibwa ettaka lye wepoba bawe nebyapa ekyabalimba tayinda bwananyini kuttaka eryo kubanga kenyini ejenti wekalangwa yenyini yenyini ate yabagoba ku ttaka kubanga ate yaleetako abanyarwanda ekyo tebakulimba nagenda mumaaso nabagamba nti mulonde kyamalolo si 5 olwensonga nti bagenda baterawo bagenda bazimbira amasomero n'amakubo kino nakyo kyabulimba tekiriyo bwebanga myaka asatu musanvu tana kyasobodde kuleta na kyasobola kukola kubanga ekigendera kye akimanyi nti kayunga disitulikiti yajagala nye nebyobugagga bingi nnyo era agenda kuba akola ebintu ebyo nagenda mumaaso nabobubaka nti bagenda tandika okuwa abaana bekayunga basale lwolabozibwa wakati kitegeeze nabyo bulimba tugenze mumaaso ekya sente kibagambye ekyegundi kibagambye ekya ekyesetivu kibagambye ekyamasomero buli kimu kibagambye sina kyesibagambye kati ngense ku kakodya akala kebagenda okukola mukubba akalulu kano mwenna abali ekayunga mukimanyi bulungi nnyo nti waliwo obuzibu muntambula mu kutambuza ebiva ku buli poling station obituusa ku disitulikiti bangambye bati engeri gye bagenda okubbamu akalulu kano bagenda kubanga bakabba okusinzira mu makubo agatambulirwamu akalulu kano okuyingira disitulikiti ekayunga owanaabeera tale center oba disitulikiti tale center enkulu mu ggombola ye galilaaya baale kayunga ekkuba eryo panvu nnyo okutuusa resorts ku disitulikiti mbudde kitegeeza nti mwenna abakulembeze ba nuupu mulina okubeera abegendereza ennyo nga mugoberera ebivudde mu kulonda mbabuulire bagenda engeri gye bagenda obutambuzamu so obuzibuli wakati okuva ku ggombola yeggaliraaya baale eyekayunga eyiwali obuzibu okutuuka ku disitulikt gye bagenda okubalira obululu buno awo asinga okubbi kubanga ly ekkubo lisinga okubbiwamu akalulu konna ekayunga ngaera kalangwa adiployinga buli kimu ekisoboka okuba nti bagenda kukola ebintu bino mujjukire nti ono musajja sitaani kalangwa musajja mumpi mundabika alinganga enfukiro yebinika nkiddamu kalangwa olwokuba yagenda yagenda yagenda mubitundu byebunyolo nakyankanya akalukanyakato kati kano kali mu disitulikiti atajja kuswala omwoyo yayimpawaliranga enfukiro yebinika atamanyi enfukiro yebinika njagibawulira namwe mugyeronyeze kubanga binika yonna bwoba giteekamu amazzi oba giteekamu caayi eyina woogiwunzikira n'oyiwa caayi ngaayita muki ngaayita mu nfukiro kati kalanga mwe yayimpawaliranga enfukiro yebinika omwami ono si mubbi muwuttanye mukubba akalulu talina mukwatira nsawo omwami ono yesomye okuba nti abantu amu abatuusako obulabe okulwa nti asigaza akalulu kekayunga era kano akalulu kagenda kubeerawo vaawo mpite olwensonga museveni tayagala kuswala kikyamulese ngaakimanyi tebamukuba akalulu kano ebyo bijja kuba biwedde nga takyasobola kukontolinga kayunga naye ngaakimanyi bulungi nnyo nti akalulu kano tasobola kawangula okujjaku okukozesa mesadi yakozesa mu kalulu kali akawedde aka pulezidenti ne balangira results ekijja kijjeeyo songa lwaki ba deployinze amagye amayitirivu gy'obeera nti tuli mu lutalo era ebinaasembayo njala bagamba nti mwena abalonzi mwegendereze enye amanya gammwe agamuganyiza obutalabikirawo enkyukakyuka mu bitundu omuyinza okulondera nayo yinza okubona batwala obudde nga mubwabuzaabuzi gye mugenda okulondera enekyo mukitegere bulungi nnyo mbabuulidde nakwedde obwokodyo baagala okukozesa ekifaana kyekiyinza obutalabeka bulungi oba akabonero kayinza obutalabeka akabonero kayinza obutajja ku bout paper okubanga kwekali n'abaana bagenda buli kimu kyonna ekigenda okukolebwako olunaku buli kimu nkibagambye ndowooza nakulabaka katona aba akyadde mukkirize okugenda kwange kuno enswaso etayanula yeerega enkalabi mukkirize nti nno mbalabyeko nnyo ngenda kutwala obudde bwange okuva olunaku olwali olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano mpumule enaku ssatu nga nkungubayira drone yange gyebasobodde okujjawo nakulwa era information gyesembeyo okumpa naye nga nkyala drones endala nyingi nnyo mu saavisi naye nga eri olwaleero empadde information eyo yonna mukama bwate bwasaze nebagijjulula tujja kutambulirawo nange emessage yala gisindikira mu seven nkimanyi bulungi nnyo omulundi ogusembyewo walemwa wateekamu sente empitirivu okunkwata yositola enjagi nyumya nga maze okwetegereza obulungi nga maze okweteekateeka nga wena baga ntisobola kwogera ku nsonga za musango ogo gukyaliwo mu kooti nkimanyi mu bantu abaali mu lukwe olwali lwagala okunzita okunzijjawo mwalimu ne kitebe kyo ekyawano nkimanyi mulimu abanyampira mbamanyi era kyekitebe kyekimu kyewakozesezza ng'okozesa omunyampiwa oyo gwenja okwambula anytime anywhere mwagala kukozesa bamafiya kati at this time ekyamateeka kyagana kati mwagala kukozesa bamafiya information nagifunye good enough nali simanyiddwa luli kati mmanyikiddwa sikumbannauganda wabula ne mubantu bawano nsobola okukola nsobola okukola lati yonna nenkuba omulange eri omuntu yena gwembansanze so mwenna abakozi bokitebe ekyo mwegendereze enteekateeka zemulya kuba sente mwagifunye dda bagamba lubalembeera nga nembiro kwotadde kenajja okutinkula ekitebe kya wano nenkoze mulina nja bbalaga nja bbalagirako bwereere mission wagijje mu mateeka yakula emyaka tyalagiteeka mu bamafia system kyoyagala okukola nakitegedde nkimanyi thr embassy okuva mu bamafia bamu yensonga wakiwasobole nokukyusakyusa nokyusakyusa ba ambasada noza buwazizaawo naye buli kimu nkiraba nkiraba nkitegeera naye kenatandika oba profiringa nembateeka mu bobuyinza ojja kuwulira ojja kuwulira ekyo nkikukumanyikulo kwoli byonna byeyagala okukola fena tojja tufu tubalako looze nti fena tugenda kutya tetugenda kutya sisobola kutiirira nsi yange by the way nsobola okutya ekintu naye okutiirira ensi yange e uganda sisobola kikola kubanga lyeggwanga lyange fena tolowooza nti tulina omutima ogwagala ensimbi tugenda kulya mu nsi yaffe olukulwa ensimbi nno sisobola kulya jja okwesobyomuula okufiira mu looji oba okufiira mu mwenge ne banjogerako ebiki kirekere wakiri nfa nwanirira eggwanga lyange era mbabuli abannayuganda mwenna abali eyo ng'oli ku kyewajja kukola naye ngaobegera gavumenti yomumpabeyosetabasira mutono wa kaleji buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero gadafi yalina bambega abayitirivu mu nsi yo naali luddawa kyekimune museveni nkimanyi muno wasinse mbambega basukka makumi abiri nabamumu bamanyi location zabwe weziri nkimanyi naye bagamba buli kikibirako entandikwa nenkomerero nagaana sisobola kulya sente lwakiri nfanwanirira ggwanga dani okufiira mu bintu byekisiro sisobola kulya mu nsi yange lukwe semateeka namusoma nti nina okulwanira eggwanga mu ngeri yonna esoboka yensonga lwakinkola ekintu kino teriyo tv mu uganda egenabba bulya bintu bino teriyo buloga agenda babulya bintu bino okujjaka abamu batandise okuzuuka n'okuba nti kati batandise babulya amawulire era njagala nyo babuloga mwenna bali ku mulawo balwanyisa museveni nga temuli mu palapase mwebalaisaluti mwenna abali ku twitter abali ku facebook abali ku messenger abali ku abali ku tiktok mwenna mbagala nyo mukipinge on bulijjo kibaga mukozesa social media ng'emmundu gyammwe timwenna kyakulwanyisa kirala buli muntu yenna yenna akola ekisoboka oba osasudde airtime oba okoze eki please keep on looma tebamuzimbira lunaku lumu tubadde mubukulembeze bwababbi bamafia okumala emyaka asatu muetaano nga yeetera opositioni katwafuna opositioni tulongoose ekyaffe tukiddabize tukitambuze bulungi nnyo tuleme kwesiba ku bantu nkiddamu gwe tolowooza nti ndirya sirira tesijajjirya kubanga njagala ensi yange i love my country more than anything because money is nothing there are so many rich people with a lot of money But they don't sleep due to the insecurity that applies to Ugandans. There are so many rich Ugandans right now, they don't sleep because they are insecure in their country. They don't know what is they don't know what's going to happen tomorrow. Stop intimidating Ugandans. You have a right hundred percent. amerika singa banansi bayo bagitira singa teriiwo bungereza singa abantu banansi bayo bagitira singa teriiwo gwe muntu yenna ali ku kyoli nakutiisatiisa kubira polisi ojuga nti omuntu bwanne bwati yansindikidde message polisi ejja munoonya era ejja mufeffeta bwemukumanya location waali temutya abali mu america mukole ekintu kyekimu abali e canada mukole ekintu kyekimu abali ebungereza mu europe abali middle east abali mu africa abali uganda mukole ekintu kyekimu mu exposing abantu abo tewali kintu kyabulabe ngaokuexposinga mbega totya okufa kumu n'okuzaalibwa kumu fenna once a day oba once a night tufaako do you want to prove this buli katonda lwa bukensa luba lunaku lupya mu bulamu bwo wabula buli lwabujjako eddiba n'abuzikiza n'ogenda okuwumula kiba kitegeeza katonda yaba akuuma oba toliibwo okuddako ku nsi kwe kuzuukukaako kitegeeza nti olunaku katonda atutwala essaawa ezisukka mu ssaawa zetumanyi bulijjo nga tuwumule tetumanyi kiri ku nsi kati gwaki okufa kati kankunyo tirawele kubanga okufa kitegeza nti owumudde obulumi obw'olubeerera naye ofudde otya ofudde olwanirira ki oli mulooji oli mbakazi oli mwenge oli ku ssente zebagenda genda kwaniriza nazo muggulu katonda ajja kukwaniriza n'emikono ebiri singa onooba ofudde olwanirira eddembe ly'abaana n'abazzukulu bogenda okuleka ku nsi abazira ennyo abatusooka balwana nnyo entalo era tubajjukirenga abo bajjajjaffe abaasooka singa tebaali bo singa ensi zaffe teziriiwo oli takulya kinusu n'okutiisatiisa ku lweggwanga lyo ofa kumu n'okuzaalibwa kumu eyatya okwogerwako yasigala munda ya nnyina oba yafiira mu zaaliro kati gwali otiisatiisa mwana muwala mbw aleme kwogera ku ggwanga oyagala ayogere ku nnyokoba ku kitaawo kubanga kositutionetuga nti tulina eddembe okwogera tulina eddembe okulondawo n'okwesalirawo n'okuyimiriza okwogera lwaki ozijjako eddembe lyange musindikira abantu message muyini boxi musimayi bwotava ku museveni ngenda kutta gwolina obuyinza ekyo mukikomi mulekere okutiisatiisa abantu mufesinga reality the reason as to why museveni you purchase a lot of ammunition is because you fear reality reality is when, when people they come in the broad light and they express their feelings about their country that is what we call democracy but for you what you know better is purchasing ammunitions purchasing tear gas and killing innocent Ugandans because you don't want to hear the truth. We all love our country and we are still talking but the time is going to reach when Ugandans they get out of their minds and they will get out of control. You won't like it. I'm telling you. The fact is the constitution gives us a lot of option of defending that constitution. But now we are still using this option of talking. Time is going to reach when Ugandans are tired of talking. They will take action against you. They will take actions against you. You should be very careful. Stop killing Ugandans. Because innocent Ugandans, they do survive. And I wonder why you failed to lead our nation. Because Ugandans are the most easiest people to be led on this planet Earth. Because they don't ask, they don't question, and the leaders, they don't give answers. As long as they get their daily, and as long as they get their daily uh, life happiness Ugandans, they are the people whom you find in sadness, they are happy. In happiness, they are happy. And you fail to lead these people. Who the hell you are? <tsk> But now Uganda, they were on top of Tabuza, Ningizan Sasanya government, you must go to Gwenda Korachi. Never call him off Fuganogano Koreguanga. Now spending Momsoga million Guami Guamituaro Kumi Mwezi, Kumugula, Tabuza Serezikozechi, Namudolo Teri Dagara, Teri Masanyaze, nebwafambirwa ekitenda gye abo ne bakulema okufuga nogaa nti obadde ofuga eggwanga mbawa obuvumu n'okwagala eggwanga lyammwe ero emesage esembayo kansooke mbalene kunywa ku mazzi nga bo buganda betugamba nti abaana n'abazzukulu omuziro mpindi nga betugamba buganda nti abaana n'abazzukulu omuziro nkima oba omuziro mmamba njagala tubeere ngaabaana ba isirayiri baakuza abaana n'abazzukulu babuulira nti omulabe wa isirayiri yaani njagala tutandisa okusomesa abaana n'abazzukulu omulabe wa uganda yaani era bulabe ekibwali kituusizaako omwana w'obuwala obulenzi mutabani weomwana muganda mugambe nti omuziro n'ekikolomo kya uganda ye museveni yoseza basi omutano wakalekezi nsi yaleeta asanga bisibe ne famire ye amanya mugogere abaana babuulirire babeere nga bamanya abazukulu abaana batomu bategeeze nti kizibu kya uganda museveni obulwadde bwa uganda museveni omunnyo mu bwai museveni buli kimu wakyo yasomesa abaana bamanye nti kubanga abayizirali kati bemanyi nti bebali basupapawa mu nsi olwolwensonga nti basomesa abaana bazzukulu ne bamanya ekizibu ekyo mubabuulye nti enale mu kizibu kya uganda museveni kizibu kya uganda genet kizibu kya uganda muhoskanyerugaba kizibu kya uganda uh, odbekrwabaluge kizibu kya uganda dana kizibu kya uganda natasha kizibu kya uganda kayindo tafiire amaama mabazisa mu kuteesa bonna kizibu kya uganda mbasomesa abantu bano bakitegeere musomesa abaana mbategeeze bebabamya amata bebabamya emmere bebabamya okusoma bebabamya enguudo ennungi bebabamya amalwale ekimu ne bebasene bazadde baawe n'abaana bebaba mukibasomese from day one babere nga bakitegere ekitundu kya uganda preach the gospel so that your grand and grand kids they get to know whois the problem of uganda not me not i myself fumbiranam problem the problem is museven and his family and his mafias please tell your grand kids the problem of uganda is museven and his family and his the, and his mafias who come and come afraid that they're Ugandans, but while they're not Ugandans. So preach the gospel to your family, preach the gospel to your, to your, to your grandkids, tell them who is the problem of Uganda. ng'abayisirayiri baakikola okubuulira abaana abazzukulu omuyisirayiri ali faamu they were small in number right now they are huge in number but they are determining no one can attack israel we should do the same united we stand divided we fall our main enemy and our main target is your sanity bahabrota by silwa the son of karekezi nsiyaleta nsanga bisibe muzeizedde is our problem not me not robert chagulanyi sentam not someone else the moment we get when the moment we get lead of those people you gotta stabilize please ladies and gentlemen Thank you very much for watching me. May God bless Ugandans and stay safe. Tusinkane ku lwokutaano mukaba makumi ataku mbiri ampeera abantu b'e Kayunga message njibawadde security alerts njibawadde naye munda esente bubi kubanga nfiiriddwa muntu wange sirina kyakola gye gine ebintu bitwewa ye ez'omumbago bazikuba tetulina kyakola ensi mwe tuli